Ensuite, votre business model. Business model, on l'a vu tout à l'heure hein, dans l'histoire dans du start-upper. Donc c'est comment vous faites en sorte que euh, l'argent qui est dans la poche de votre client vienne dans votre poche. D'accord Et vous pouvez euh, mettre hein, le, business model Calva d'Osterwalder. vous expliquer clairement euh, tout le processus, ça on l'a vu, et c'est quelque chose, et puis vous pouvez mettre première alternative, deuxième alternative, généralement sur le pitch. Euh, encore une fois, c'est euh, vous mettez l'alternative, enfin la solution, euh, je dirais, sur laquelle le groupe est, est, contenu d'agir. Vous pouvez très bien mettre, si vous avez des pivots ou d'autres alternatives, les mettre en, annexe, il hein, n'y a pas de problème. Les 10 slides, si vous voulez, c'est la présentation principale. Vous pouvez avoir des annexes derrière qui, qui vont décrire soit votre solution technique, soit les autres, les autres business models, donc, euh, ou les alternatives au business model. Donc ça, voilà.